Bakalım ne çıkacak. Bak vektör güzel oldu. Maçı vektörle oynayacağız. Vektörle bitireceğiz. Adam Adam kayboldu önümde. Ve vektör. Ha, o ilk düşürdüğüm yanına gideyim. Oka düşürdük. Hadi görüşürüz beyler. İTC var, varmış. Ayak sesi aldım. Bu da boş. Ya sesi alıyorum adam gözükmüyor. Tek miydi değil miydi? Evet, tek değil diye biliyorum. Göstermiyor kendini. Durmayalım burada. Geri dönelim. Aynen. Aa, bir takım geliyor bana doğru. Güzel güzel gelsinler. Aynen. Sese doğru gidiyorlar. Karşındaki evde. Hadi görüşürüz. Hmm, süpersin. Kendini belli etti. İyi oldu. Üstümüzde varmış. Ağacın arkasındasın gördüm seni. Çok basit düştü ya. Bu tepedekilere bakayım. Sağdan sağdan gidelim direkt üst, önlerine çıkmayalım. tanesi de evde. Neden eve doğru gitsek olur mu? Olur ya neden olmasın. He, ee, bir kamufleri varmış. Yakın oynamak lazım. Bakalım sonuncusu nerede? Önümde. Oy oy. Haritada son bir kişi kaldı. O da kim bilir nerededir. yaptı?